Na wel, te faci tupantu theumon tuimi, com tupantu reke pe piamula yaimi Santiago, pe ulaketa pe pipula yayu mawithameo, ta yupea fiel taftake pe wen. Ke meni feti pichiwan tua nai, ki mimi nikupa wachunon ta winkul meo, welu feula perale ngun kara kiswamia tua fuichi, Kam fele lai chacha. Mai chachai, seu elu klen. Chachai, com tu faci iyem chumueshi elu ishiam. Tani la cuta faipique fue chem, tani faipiete uca, tani la cuem, cui foi moleque fui pulupiam. luta ma puta moleke la fui tu fabeo, pe peque fiin feula, Moleke la fui ta cuyin, ca moleke la fui ta che, moleke la fui ta seguin, heitita mi penia fiel. Репы либо тен млеке фуй пьям, фей тенгнене ке фуй кине зой фута пыли пьям, ком та млеке фуй гын, та вану мапу, и ке фигин та им пу мапу чеген, фей та каму нен тати, ка мапу, чеу та млепе им репы лю, фей мэу пьям, Rangim pupuri mulai kini soi fatapuri. Feita fatapuri pinye ke fui piam. Feita puri piam. Soi ni ke fui takimun. Fei meuta yam nye ke fui. Ni nene ke fui ka kelo soi menangnya si puri piam. Fei meu ka fayentu nye ngei. Kangla mu fal ke fui ngen piam. Tani kim mayal. Cuma si tani soi keme fali alengen. Ya tani keme kimul ni alengen. Ya Fei meu. Rumah fali mengikafui nyinglam ti fatapuri piam fei meu ta ke nye ke tokin pulyu fei puri sungu ye fingen ti futa pulyu utter ka fingen fei fei pingen chumulan ta ti futa pulyu soy ngene kayalu tain fei pia teo tain chumayal ka tain chumnual fei meu fei piwingen cha tu fiyin ti futa pulyu no tu ka fiyin fei meu amuingen tain rumeka ya fielengen Wai luka kielu meleye chika tokin pelye inaswa mingin ni chaftu ni alta fatapelye. Fei inkai